What's your name? Antes eu já quis ser o maior. Hoje o meu foco é ser o melhor. Olá forte certo ao meu redor. Ainda bem que eu aprendi a me virar só. Antes eu já quis ser o maior. Hoje o meu foco that you happy, yeah, me vida soft. Tears rolling down my eyes. Mm-hmm. Can't tell you how many times I cried. Can't tell you how many times. Antes eu já quis ser o maior Hoje o meu foco é ser o melhor Holofote cerca o meu redor Ainda bem que eu aprendi a me virar só Antes eu já quis ser o maior Hoje o meu foco é ser o melhor Holofote cerca ao meu redor Ainda bem que eu aprendi a me virar só What's your name? Silva CC, novinha, vai se dar